bet grinai šunieka. Matau. Antrasto seilės. Tai dabar dar nekaršta jiem, tai palauk vasarą. Nu tai kaip žmonės gali žudyti aš, jų, aš nesuprantu, kas, kas per... Man visi tokie pasitybos atrodo, man atrodo, niekada negali būti pikti. Šiaip gyvūnai nėra pikti, tik žmonės pikti. O šitie tai iš vis mano mėgiamiausia, be ne vis ta pozityvas tokie. Kur jis dingo? Hola. Hola. Gražuolis. Leisti palaisime dar. kitas pirštus, ilsis, medituoja. užbaigta būtybė tai padaro. Komodo dalenų. Čia apie kurios žiūrėjom, bet jisai mažiukas šis. Jo, čia komodas. Jis jaučia. Hello. Como estas? Bet šitas piktas, ko piktas? Jo gražus vargšas. No. Atrodo kaip kliušys, nu, atrodo kaip nenatūralus. Žiūrėkit, o čionais jau pozityvas, jisai grinai čilina. Jūs pasižiūrėkit, jisai grinai čil. Ne, gal muzika jam gera groja, gal jo mėgiamiausia daina. Priedainio laukia. Oba. Atmerkė akį. tokia akė. Einam. Netrukdom. O. Nu. Eina savo, bet koks namas didelis. Aukštas toksai. Nu, kiek kambario. Op. Tu žiūrėjai mane? Ne taip. Tu labai greita. O. Čia iš vis tarsi dekoracija kažkokia tai gulė, ne? A, juda. Alio! O čionais kokio didumo jie. Pasižiūrėkit. Eina savo. čia yra draugai tiesiog wow, nežinau, zoologijos sodas, mes visą, kur nuvažiuojam su Nastė, visą stengiamės zoologijos sodą nuvaryti, nes tokių emocijų duoda kiekvienas gyvūnas, eina nafik. Nežinau, draugai, ar jums matosi, blemba labai atspindi. Matot, kas čia? Dantis gal ir mato. Dantis mato. Čionais yra orangutangas. Šitą ranką patrauk, prašau. O? Činas yra orangutangas, jisai prie pat stiklo, ar nežinau, jisai ar jinai. Mes tai buvo taip pridėjus ranką ir jisai buvo du kartus su ranka taip. Tarsi, jie ne tik, kad pamojavęs, bet... Padaužęs stiklą. Padaužęs į stiklą. Bleba, nieko nesimato, absoliučiai. Saulė, ta šviečia, tai taip nepasisekė iš tikrųjų. Atsisėsk tuo ir... Ne, draugai, nesimato. Labai gaila, kad jums nesimato. O, o tu buvai užstojus labai gerai. Kažkaip. Atgal? O, dar kartą į mane. O, dabar vat veidas matosi labai gerai. Matot, koks veidukas? Blemba, kad jūs patirtumėt šitą jausmą. ką tik buvo pasisukęs Simonas. Čia makakai yra, žiauriai gražus. O, sėdi, bleba, nu čia žmogus, čia šimta procentų žmogus, pažiūrėkit, o. Sakykit jūs, ką nori. Op, ah. visi snarklius valdo. Eina savo. Ką padaryti draugužiai, kad su tavim galima būtų pabendrauti? <laughs> Alio! Алло. Kaçın komati? Blem, va mums valanda iki uždarimo, mums reikia judėti. O. Mes prie bežionio iš tikrųjų daugiausiai laiko praleidžiame. Nu. Olia. Jis galvoja, kad tu nenormalus. Ko tu valgai? Ką tu valgai čia mes? Makakinai. Nu, ką valgai? prisišaukė. Ir nusisuko. Bet grinai pas mane atėjo. Nu, buvo tenai. Labas. Labas, mažiau. Labas. Nu, nesikuklink. Valgyt ieško. Labas. Kur išėjai? Berniukas. Ateik, parodysiu kokio dar nesimačius. Eina nafig, žiūrėk. Kodėl piktas? Ką jis man čia išdirbinėjo? Opa. Olia. O čionais yra didžiausi pasaulyje graužikai, kiek aš žinau. Čionais yra kapibara. Žiauriai norėčiau irgi patusinti su jais. Man atrodo, jie tave sugriaus. Nu, yra didžiuliai ir snapai tokie pikti, papiktinti. Tenais va tigras, bet jisai toks, visų pirma, neriškus ir vargšas kažkoks, labai, labai jau liesas. Jūs turbūt draugai netgi nemato, tuo išeis, pabandysiu jums zoomą padaryti. O, karšta tau gražuolė. Kažin ar karšta, man atrodo, jie gyvena ten, kur yra žiauriai karšta, tai jiems čia normalu. Sako, kad hienos yra piktos, nes jinai žiūrėjus Королю Люта. Мультика. Мультика. Ir knygos Bet šiaip labai gražus ir toksai minkštas atrodo. Tiesiog šuniekas ilsis ir viskas. Mhm. Norėtum pas tokį? Norėčiau. Mhm. Manęs nesudraskytų, aš myliu gyvūnus. Aš šiaip aš irgi norėčiau. Jeigu aš žinočiau, kad man nieko nepadarys, tai visus norėčiau. Kabinsiu, bičiuotė. Į naujaus laivą, visus. Jõuda barinai pamatys, eik. Aš visat pirmas. Nu tai jinai kažkur prieki pabėgė. Kur jie čia nes visi yra? Akūna matata. Tai ką tu pamatai? Va! Na tai kur galva? Tik kūną pamačiau, kad tai per... Nežinau. va, kiek jų. Neišeikit, e, nu. Ne, nu. Neišėjo. Pasiliko. Dviese pasiliko. Trečias eina, trečias mažiukas iš vis. Gal čia šeima yra turbūt. Mažiukas dar nėra toksai grakštus kaip šitie. žiūrėkit, pavojingiausi gyvūnai pasaulyje, žiūrėkit. Va, ko reikia bijoti. Žmonių. Vadinai, kaip nu, šitas didžiulis išėjo. O kokia uodėga juokinga. Nu, tarsi prilipia kažkas. Nelabai prie šitokio, reikia kondicionierių naudoti. Atsibudo meška. Ne tų meška. Ten meška. Ką tik čia arti buvo. Bet iš tikrųjų man meškos visada čia atrodo liūdniausiai. Jo, jo, jo. Visada. Vadimas susimastęs. Ką mastai? Nu, ką norėčiau nu, apkabinti. Bet tai kaip nudėgiai dabar matau, eina savo nosis visą nudegta, kakta nudegta. Kaip jis arti, kad jūs matytumėte. <gasps> Čia viens, du. Nu, Aš nemačiau. Keturi metrai iki jo. Bet jisai kaip cementas. Gali į... E, kur nors įsidėti savo kokius. Žiūrėk, bam. Jo, jo, tenai, tenai, tenai, geras. Bet kokia jos spalva? Tai cementas konkretus. Žiūrėk. Labas. <laughs> Bet matas iš akių, kad mergina, 600 procentų, pažiūrėk antakį netgi kokie. Ei. Aš to sakau rimtai. Pažiūrėk antakis, matosi, iš tikrųjų matosi. Jisai siurbė. Bet tai tvara tokia galinga padaryta, kad jau tipo nepralaužtų. Kiek jie tonų sveria? Atėjimas, žiūrėk, greituliai. здесь ехать. Кокяин лета. Оля. <laughs> Ты головой на Испания? Ну, Испания. Оля, мучатель. Давай, давай, давай. <laughs> Jinai grinai tave bando ostyti. No. Nu gal. <laughs> No. Ha. Ha. Ant galvos tu užkrito kažkas. <laughs> Galvoju iš šono. Aš apšyko paukštis einu tai ir o taip pat. Nu, 10-20 cm nuo kojos išėjo. Kaip jie smirda, draugai. Olia. Olia. Mažuč. Oho, kas čia per sardelkės? ir dilkės tai čia yra dešrelės. Virtos. Ei, nes savo, kokie didžiuliai. Kaip ir... Žiūrėk, žiūrėk, wow. žiūrėk, žiūrėk, pakelkit snukučius, parodys, pasirodykit. Vau, wow, kokios dešrelės. Mm. Bet tokio dydžio. Hola. Ir jisai nebijus, žiūrėkit, jisai atidarys. Rimtai? Ai ne. Jisai po to pultų turbūt atidarys. O kas ten per garsas buvo? Ten dar vienas iššoko. Žiūrėkit. O, žiūrėk, jo ten buvo dar vienas. Dar vienas yra. Eina. Išlama kokio jie dydžio. Gal jie pailiui vienas buvo uždarytas, apie nežinau kiek jų yra. O dabar gal išleido?